original do Sintra ao Itapema, um salve todas quebradas Maremoto no litoral, invadindo igual Tia Brown Habilidade na sequência rimática, Natal pode impactar. Exime matemática, quem entende, quem não é, não se adapta. Muito dedo pra apontar, juiz querendo apitar. Mas entre linhas somos fórmulas mágicas. Ei, ZNO, estilo Campton. Pobreza, morte, tráfico e nós fazendo um som. Vai segurando essa pedrada e vê se tá bom. Essa daqui vai ser hit, meus manos têm o dom. Escutando Stu Dre, California Love. Resolvendo com meus problemas sem ter um revólver. 21 questões, chip 50, Nate Dogg. D2 já disse, o hip hop é o pesadelo do pop. Ei. Explode as caixas, ó nós no mapa Baixada no ar, eu quero ver pegar Se eu tô na onda, maré tá alta Meu time no som, eu quero ver pegar Depois do de esquina, a favela tá lotada Trouxeram os puxados pra grafita toda quebrada Xiii, mataram uns 10 na semana sangue da vaga. Aí é foda. Aqui é submundo, meio de embaixada. A milícia terroriza da náutica cachadada. O governo promete tanto que o povo não crê em nada. Pra ficar relax, tem os bailes de quebradas. Petinha de mini saia, usando macacara. Nigga embrasando de Juliette na cara. E toda madrugada a mesma nota que disparará. Pararararará. Da pa pa pa pa. não tá acostumado, tem uma boca em cada esquina e tem um baile em cada bairro. Não gostamos da polícia, foi eles que começaram. Sei que quando escurece, eles deixam isso claro. Do Pacheco à caixa d'água, do São Bento ao mercado. Alemão, última ponte, todo gueto não citado. Oxalá guarde seu povo, não permita sermos fracos. Faz justiça e liberdade, já nascemos programados. Preparados, prontos pra fazer o morro tremer. Naquele evento de quebrada que só aqui tu vai ver. Pode colar, mano, sem nada temer. Mas se apoiar o genocida, madeira vai comer. Pode crer, vou te contar, sou tipo ponta quinteto Pode até cortar minhas pernas que não vai me conter Não, não Sou esforçado como angolo cantei Se eu tô nessa de cantar é só pra subverter Yo Explode as caixas Ó oh, nós no mapa Baixada no ar